penyakit HIV AIDS mulai menyerang negeri ini satu persatu tumbang satu persatu mengarah generasiku mati Ais, ais Bercokok di jarum suntik narkoba Ait, ait Patrick HIBI. Hai, hai, hai, hai. Dialog kita bata-bata manusia. Hai, hai, hai, hai. Bercokol di jam sudi narkoba. Hai, hai, hai, hai. Hukuman bagi yang tidak setia. Hai, hai, hai, hai. Rujukan bagi penyuka seks bebas. Hai, Aid, Aid, Aid Padamu ku nyatakan perang Aid, Aid, Aid, Aid Hukuman bagi yang tidak setia Aid, Aid, Aid, Aid Padamu ku nyatakan perang Aid, Aid, Aid, Aid Kutukan bagi penyuka sekbebas Aid, Aid,